नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube channel growth education point में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उद्यमशीलता इंटरप्रीन्योरशिप जिसका सब्जेक्टिव कोड है दो यानी 249 सब्जेक्ट्स का रिव्यू करने जा रहे हैं और हम असाइनमेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर्स भी दिखलाएंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें हम आपको ये भी बतलाएँगे कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है और आंसर्स कहाँ से मिलेंगे कौन से चैप्टर से मिलेंगे ताकि आप आसानी से इसको खुद ही बना सकें तो चलिए शुरू करते हैं आपने सब्जेक्ट देख ही लिया है स्क्रीन पे दिख रहा है और यह असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है यह है 2022 और 23 जो कि अभी सबमिट हो रहा है और यह क्वेश्चन अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए भी है तो जिन विद्यार्थियों का अक्टूबर में एग्ज़ाम है 2023 अक्टूबर में तो वो भी वो स्टूडेंट भी इसी असाइनमेंट को जुलाई में सबमिट करेंगे ठीक है तो ये दोनों सेशन के लिए है तो अभी तो फिलहाल हम अप्रैल सेशन के लिए ये असाइनमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर में और दोनों में से कोई एक करना है जैसे कि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए ये आपने देख लिए अब इसका आंसर्स कहाँ से मिलेंगे तो ये जो उद्यमशीलता जो बुक्स है इस बुक्स में मिलेगा पार्ट टू में और बी नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहाँ मिलेगा तो यहाँ पे कह रहा है सी लेसन सिक्स यानी कि छठे नंबर पार्ट में मिलेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लेसन्स भी दिया गया है कि आप कौन से लेसन में इसका आंसर ढूंढ सकते हैं बहुत ही ईजी है अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद ही बना सकते हैं और जिन विद्यार्थियों को असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए वो हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जिनके पास टाइम नहीं है वो स्कैन कॉपी भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये टोटल छः क्वेश्चन होते हैं और छः क्वेश्चन करना अनिवार्य है और छठा क्वेश्चन जो है छठा क्वेश्चन आपका परियोजना वर्क है और इसके लिए आपको छः मार्क्स दिए जाते हैं तो दोस्तों ये ज़रूर कीजिएगा क्योंकि छः मार्क्स आपका मिस ना हो जाए इसीलिए इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है तो आपने यहाँ पे देख लिए सारे क्वेश्चंस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखला दिए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने हर वीडियो में बतलाया है कि हमें पता करना है कि ये कौन से सेशन का है क्वेश्चन हम्म। है तो उसके लिए हम पेज के नीचे में लिखा हुआ रहता है तो ये 2022 तेईस यहाँ पे लिखा हुआ है और यह 22 तेईस का ही क्वेश्चन पेपर है ठीक है तो टोटल क्वेश्चन छः है फ्रंट पेज में क्या लिखना है तो फ्रंट पेज में लिखना है अपना नाम अनुक्रमांक यानी कि इनरोलमेंट नंबर अध्ययन केंद्र का नाम यानी स्टडी सेंटर का नाम और साथ ही साथ दोस्तों आपको लिखना है अध्ययन केंद्र का कॉड और स्पष्ट शब्द में आपका विषय लिखना है क्लियर है चलिए अब हम आपको इसका थोड़ा सा आंसर दिखला देते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये आंसर्स का पीडीएफ है आप देखिए यहाँ पे हमने तैयार किए हुए हैं और यहाँ पे एक नंबर का बी नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स हमने लिखे हुए हैं और दूसरी का देखिए यार राइट ए शॉर्ट नोट ये ये भी बी नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए हैं तो हमने यहाँ आपको दो क्वेश्चन का आंसर दिखला दिए हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और ये हमारा ईमेल आईडी है अगर मेल के थ्रू किसी भी कोई भी अगर कांटेक्ट करना चाहे तो मेल कर सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमने ये सारे सर्विसेज पे प्रोवाइड करते हैं जिनको एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी हो एग्ज़ाम फीस भरने को लेकर कोई जानकारी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में